shit, shit, shit, shit, shit. Zoeking de snel internet. Surf te snel met mobile titans. Was zie dat ze niet pakken? Nu te snel internet aan een onverantwoorde prijs.